Bom, então na casa 5.7 a gente vai representar é, o seu perfil profissional exatamente como a gente começou falando dessa camada, como um, um currículo profissional que hoje a gente pode é, criar em plataformas como LinkedIn ou designers criam naquela plataforma Behance. É, nessas plataformas você representando o seu currículo profissional e da melhor forma possível, com os melhores é, dados, referências do seu trabalho, você vai fazer interface com todo o mercado profissional e que vai é, ajudar você a acessar melhor oportunidades, né? Ou acessar mais oportunidades, ou oportunidades melhores. E também é, você pode representar algumas, é, alguns projetos ou, ou, alguns produtos que você atue, mas que sejam produtos que você tenha que atuar um por um, né? tipo como consultor. É, então, oficinas que eu, que eu realizo, ou, ou projetos ou, ou empresas que eu, que eu, que eu venha a, a criar ou, ou participar no contrato, eu represento nessa camada como parte do, do, meu, do meu currículo, né? da minha, da minha é, definição profissional como, como profissional desse mercado. Né? Então, é, nessa casa, você vai representar quem é você nesse mundo profissional, né, nesse mercado, seja você como um, empregado, empresário, funcionário público, é, você vai ter um, um nome, né, como, como a gente começou falando, é uma definição e uma missão, e nessa casa que fica essa, essa é, definição do seu, do seu perfil, né? o seu, é, a sua identificação profissional, a sua identidade para o mercado vai estar tá representada aqui.